Transposei. なんとかたどり着く大体言語も習得し世界つなりその時ふと影界隈の人との会話で曖昧な違和感に気づく毎回全員が同じ意見服装や髪型それすらに通ったい在する才能とか外界 異なる価値観災害みたいに扱い一斉に攻撃いつか自分も犠牲無人島じゃないけどもここ限界この歌詞 SOS 見つけた脱出の方法でも時間もやる気もすぐ消滅息できなくなる空間それになれる自分に着せるドレス 死んだような目が並ぶ島中気づけば自分もショーケース面でやけに効いてくる前例の有無がもうして、yeah、敵こそベストここでの常識疑問常に同席延命のためだけ労働延延続く残業また限定されてるルートまた人身事故かな会社に GO mo yeah, mo yada mo yeah, mo yeah, mo yada mo yada